song about a warrior. रोण भूमि जब निकल पड़ू सीने में भदकती अंगार रहे बनता दुश्मनों के गिरू मुख से निकलती ललकार रहे कटे शिशु का अंबार रहे जब तक हाथों में तलवार रहे रण विजय का वर्ण करूं एक लीन जयकार रहे ज्वाला ताप करे मन शत्रु लेकर काम करे कान कान से आती ये आवाज रहे बाप होम हमेशा आजाद रहे मारी जान